नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फोटो म्यानुपुलेसन भनेको के हो अनि फोटो म्यानुपुलेसनबाट तपाईँले के के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीहरू कुरा गर्नेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ फोटो म्यानुपुलेसन भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो जुनमा चाहिँ तपाईँले एडिट गरेर एउटा इलुजन दिने टाइपको चाहिँ बनाउने पिक्चरलाई चाहिँ हामीले फोटो म्यानुपुलेसन भनिन्छ सो फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा एप्पल राख्यौँ गुगलबाट डाउनलोड गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले भ्याम्पायर भ्याम्पायर टिप भनेर चाहिँ हामी डाउनलोड गरौँ यो चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ नयाँ लेयरमा पेस्ट गरिदिएँ पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ठुलो साइज बनाइदिउँ अब चाहिँ यहाँतिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यसलाई सेले गरेर चाहिँ यो तलतिर लेयर मार्क्स क्यामेरा जस्तो हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भनेपछि यसमा चाहिँ दुईवटा कलर हुन्छ एउटा चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ एउटा चाहिँ वाइट हुन्छ ब्ल्याकले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्भिजिबल पार्छ भनेपछि वाइटले चाहिँ भिजिबल पार्छ सो हामीले यो अगाडितिर चाहिँ ब्ल्याक लियौँ फोरग्राउन्ड कलरमा ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ हामीले वाइट लियौँ सो ब्रस टु लिएर यसरी हामीले मेट्न सक्छौँ अनि फेरि भिजिबल पार्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो रिभर्समा थिच्नुहोस् नेसेसरी पार्न मिल्छ यसलाई चाहिँ यसरी तल पनि सार्न मिल्छ यसरी तपाईँले सिम्पल फोटो म्यानिपुलेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी